サラマレコンカーメディアジャパンのあやですみかいですで今回はですねイードについてお話ししたいと思いますでイーのはですねあのイスラム教で大きな祭りなんですけれどもで1年2回がありますあの1つ目はイードフィトリっていうこととイードアドハっていう祭りなんですでこの祭りは必ず1年1回イードフィトリ1回イードアドハ1回やってますイードフィトリは何ですか ということはどうぞイードフィテは、えっと、断食、えっと、1か月のラマダン、1か月の断食が終わってから、えっと、イードフィテリというお祭りをお祝いしますね。イードフィテリにはみんなで、えっと、モスクとか行って、モスクとか、えっと、広場で集まって、イードの礼拝で礼拝礼拝礼拝をやってて、その後に隣の人とか周りの人と握手して、イードおめでとうとか、家に帰って、あの家族の メンバーの皆さんにいろいろコードとか言葉とかに「許してくれ」「許してください」って「いろいろごめんなさい」ってでまたゼロで始まりましょう仲良くしましょうみたいなみんな「ごめんね」みたいなみんなに言ってますねもう美味しいものを食べて、まあ、やっぱり1ヶ月間はまだ 中なラマダンしてるラマダンしてるというか断食してるので我慢して我慢しててそうそうこの祭りでも本当に美味しいものを食べてお肉だったりとか。ロンドンもあ、ロンドンもありま大体マレーシアとインドネシアの食べ物は大体ね、似て似てたり、一緒だったりとかしますね。と、その後、食べて、あれだよね、あの、親戚とか、親戚のうちにったり、 訪問したり訪問したりそこもあのいろいろごめんなさいってまたでも1年に1回それはいいそうそれはいいドぴったりと言いますそれで皆さんがもう心がピュアになりましたのでゼロからゼロから始めますそうなんですよゼロから始まりますとみんなで一緒に、ね、ワイワイしたり一緒になんか あのいつも会わいつも会えない家族例えば親戚であったりとか、あの例えば遠いところで住んでるあの親戚だったりはだったりとかは実家に帰って田舎に帰ってみんなと一緒に集まって。まあ、そこでその瞬間が1年1回だけなんですよね。でもしその一個もこういうようなイベントがないと遠いところで住んでる親戚とかはもう多分会えないかもしれません。あれ お年玉もらおうお年玉が一番もう子供の時はもう一番楽しくて日本だと,、えーと、年末年始の時に子供にお年玉あげるじゃないですかでもうちはイスラム教だとあのイードフィトリの時にその祭りの時に子供にあのお金あげるんですよね、でもなんかマリーシャでは子供だけじゃなくて、まだ結婚してない人もまだまだもらえます、うん、いいねいいねシャワーなんもないね インドネシアは大体多分高校生まではもらうけど大学生になったらもう大人っていう感じなのでもらわないよね未婚とか仕事まだ始まってないうんあまだ社会人になってないとええー、 <laughs> いいなでもそれはインドネシアなんですね、えっと、日本では、えーと、と大体モスクとか大使館でなんか、えー、イードの礼拝をしてて大使館とかであのうち私たちの国で いつも用意しているあの食べ物とかは用意してあります大使館でなのでお祈りしてお祈りしてから、まあ、お祈りの時に、あの在住インドネシア人とか在住マレーシア人とかねわーって集まってま友達もなれるしあこんなに人がいるんだっていうぐらいみんな集まっててでその後みんなと一緒に食べますよね新しい友達もできてるね うん、なんか忘れずに写真もいっぱい撮ります。そうそう。 <laughs> 大体、まあ、朝起きて、イードフィットでイード、イードのあのお祈りに行く前に、まあ、綺麗な服、うん、新しい服を着て行くんですよね。なんか、イードは森で、だからみんなも新しい服着ても、うん、えー、てます。まだね。はいそう次はあのー、さっきのイードフィットなんですけれども次はイードアドハっていう祭りもありますでこのイードアドハ何かというと あのイドィドフィトルはラマダン明けラマダンの後に行われる祭りなんですけれどもあのイードアドハはというのは犠牲祭りっていうんですけどちょっと言葉が あれなんですけど、そういうのが変なのがいいんじゃなくて、イードアルハというのが、みんなで、大体牛なんですけれども、牛とかを1頭とか2頭とか飼って、で、みんなでお金集めて、1頭飼って、で、その1頭の牛を貯蓄して、で、そのお肉は、みんな、みんなで楽しめるっていう祭りです。みんな楽しめるというのが、そのお肉は自分も家族も食べるんですけども、一番メインなのが、 あの経済的にあんまり良くないのであんまり食べれない家族であったりとか、うん、でだからそのお肉は特にあんまり恵まれてない方とかにあのシェアしてそのあんまり、ね、高いのを、まあ、その恵まれない人はそんなに食べないじゃないですかだからその日だけにあのみんなと同じ食べ物同じものを食べれるという意味で行われる祭りです。 みんなでいろいろ楽しめるっていう意味です。料理はやっぱり牛の料理じゃないですか。で、一番メインなのはランダンっていう料理があるんですよ。で、 <laughs> 大体、あの、ランダンって牛使わないとランダンにならないので、あの、大体ラン、ンダンを作りますよ、あの、インドネシアは。あ、緑のレンダン。レンダン、はい。なんかマレーシアにもなんかレンダンもあるんですけど、えー、まあ大体、スープを スープスープの料理を作りますね。あ、おう。アルハです。あの仕事に行くじゃないですかオフィスに行ってお弁当持って行って大体そのイードイードアルハから一週間ぐらいに弁当は全部るんだんですよ <laughs> まあ会社の人とかと一緒に食べるときにみんな弁当開けた瞬間みんなあるんだんできる <laughs> みんな仲良くできるのはすごくなんか 幸せ幸せですよね。イードは誰もお祈りやるんですよ、朝。なので、イードフィティと同様、朝一回起きて、ちゃんとの服を着て、モスク行ってお祈りするんですよ。礼拝が終わってから、その、到着をやります。でも、日本ではイードアダの時に、あの、モスクとか、あの、大使館でもお祈りするんですけども、でも到着する場所がそんなになくて、あの、まあ、特別なとこ、例えばモスクの庭とか、 お庭というかあの前であるところとかでやっててでその後みんなに配るっていう手段もあるんですけどもやっぱりねあんまり日本にはあんまり見られてないんですかねでは皆さんもう分かりましたかじゃあ皆さん今日も最後まで見ていただいてありがとうございますありがとうございますであのライクと登録もお願いします ではまた別の動画にもお会いしましょう。バイバイ。アサラマアレコン。